Ayoko niyan. Nakakatanda. Beso na lang. Mm. Uy, Junior. Ikaw, wala ka na namang imik. Ako, lagi namang ganyan yan eh. Alam mo yung daddy mo na nabubuhay pa, very sociable. Tulad ng mami mo. I mean, before all of this... Masipag naman yung batang yan eh. Bagay nga sa kanya yung nickname niya. Boy, boy. <laughs> Madali utusan. Oh, seryoso ka naman. Oo nga, masipag talaga yan napakasipag mag-game sa tablet niya the whole day. Hmm. Nag-level up ka na ba? Yep. Wala naman po kayo ibang magawa eh. Kasi ako nag-level up na. Ma, ah, don't say that. Huwag kang malungkot. Everything is gonna be alright. Ako ang nagpalaki sa'yo, di ba? Matapang ako. Dapat matapang ka rin. Ano na nga yung team song natin? Dahil hanggang puso, ang lungkot ay maglalaho. Smile. Hanggang dulo, lumuha man ang mundo. Smile always, anak. makes your problems go away. Oh, sa Noche Buena party natin mamaya ah, yung speech mo para kay mama mo. Uy, dapat super heartfelt. Pasko ngayon, remember? after we have a joyful family dinner. Have some of this. Sarap to. Ara, are you enjoying yourself? Mara. Mara daw, ikaw yun. Um, opo, of course, Daddy. Once air na itong nagsasama-sama tayo. Siyempre, kung masaya ako, and two wins the same match round. We are having a family dinner. Once. This year. Why are your phones not on silent mode? Daniel, kala mo lang kumakain tayo. Ayun eh, na nga, eh, kumakain tayo. Is that how you raise Mara? Excuse me? That's how you're raising Kitty. Kit, hindi Kitty. Shh, Nay. Eh. kasi mapilit ka eh. Sabi ko na mo, bilan ng mga gadgets yung mga yan eh. Teka, sino ba nagbigay ng pera para dyan? Yeah, but at least you could have done is told them not to bring phones to this one dinner. Ngayon lang tayo nagsasama-sama. Will you put those phones away? Babawiin ko yung mga yan. Mamaya na. Oh! Tara, kayo Tara! Excuse me. Ano? Ba't ka nakatingin? Gusto mo ito kita sa abs ko, ha? Hindi ko pwedeng masama lang ang hingning mamaya. Ganda ko makatingin. Aba! Pag nabenta mo yan, 10,000 yan. Pero, oh, naman yung lalong biniktima mo. Na-stroke yata ang pangisuwang ng bral sa bato. Okay lang yun. Siya pa rin Pasko nun. Pag natin ito, hapya pa din tayo sa Pasko. Magic Land? Astig! Gandang pamasko naman to. Magic Land? Hoy, nandito ko na naman kumag ka. Gusto mo talagang pulbusin kita, ha? O, kalma lang. Patingin ko nilalaro yung Magic Land. Sabi niya, nanupit daw yan eh. Sige, nalamin kita. Bilang mo sa to. Isa pong libo ka pa. Dama to. Madamot ako. Nakikitawid na nga yung quarters namin eh. Madamot ako ha? Oh! Ano? na. Oh! Ano nalagot ka Ano? Ano? Bawag na ka. Dapat ka. Sabi siya bawal ang ito dito? Ha? No. Ikaw. Ano? Ba't ka nagpabugbog? Ha? Ate ka ano? Hindi po, hindi po. Maayos ka ha? Palagi na lang ikaw yung tama. Don't shout at me like that. I have been working all year. Why can't I have a decent dinner with my kids? Your kids? Ano yan, mga itlog? Tapos hinatch ko lang? Wow, you're really the best dad in the ah, world. Ano ka? Model wife? Model mother? Mara, iiyak ka nga. Ang laking tulong yan. Sobra. Bakit ikaw ba, Kitty? Masaya ka ba, ha? Di naman siguro masamang umiyak. Kunit! Kit nga, hindi kitty. Kit, kit, kit. Okay? Yung mommy mo kasi nagger eh. Mommy natin. Besides, si daddy rin naman mali ah. Mag-aaway din ba tayo like them? Ewan. Ikaw tong morph. Eh, hindi naman kasi ako feeling prinsesa like you. How dare you? Di mo ako kilala. Di mo rin ako kilala, no? Parehas lang mali. Totoo. Another Merry Christmas to us. Taon-taon na lang. Tradisyon na. Bale. Uy, yung speech mo ha, mamaya ha, prepare mo na para sa mama mo. Uy, ano ba? It's Christmas. Alam mo naman, limited na lang ang time ng mama mo, di ba? Huwag ka na maarte. Kai, okay lang. Alam ko naman kung anong sasabihin ni Boy eh. Hindi, nakakainis eh. It's not about you, it's about him. Kai na. Ito, tingnan Boy, Google, anong ginagawa mo? Naghahanap ka ba o naglalaro ka lang? Flower Ranger. Ang joke naman ang pangalan nito. Hindi lang ako nanghihingi ng tip sa'yo sa Magic Land. Matagal na ako nailuta sa'yo. Of course! top 3 player ng Magic Land ng kapatid mo, no? <laughs> Yabang. Di ka naman top 1, Warrior Beast. Oh, I will be. Maghintay ka lang. Yan si Smiley Boy at si Flower Ranger. Malalampasan ko yan when I finish the Special Christmas Challenge. bad trip, may kailangan hanapin. Treasure? Baka pwede ibenta. Your next challenge is in 500 meters. Turn right. Treasure. Treasure. Treasure. Nakikita ko sila. Lapitan mo. Tanga. Bantayan mo, tandaan mo, hindi sila dapat makapasok sa portal. Swerte mo mataas ang level ko. Marami akong tools pang navigate. ito. Jasmine, Dahlia, Bandera Espanyola, Dama de Noche, and ito hindi bulaklak. This is a cactus. Lafora William C. The Peyote Cactus. Wow, may silver rin pala pag OC mo ate. Ate? so girly. Tara na nga. rescue hero from her sinking ship. Do this under a you will win 1 million points. Ha? Sino si Hira? Ikaw si Flower Ranger? Bakit hindi mo kilala kung sino si Ira? Ah, hindi. Ano nakalimutan ko lang. Si Ira ay alalay ni Pawi. Si Pawi ay isa sa mga Diyos sa Magic Land. Kung mabait ka sa kanila, bibigyan ka nila ng Pawi. Nalilito ako, di ba pwedeng Tagalog ng Magic Land? Saka na. Change language. Filipino. Filipino ah, speaker detected. Change language. Iligtas si Kira gamit ang iyong talas ng pag-isip. Iligtas? Teka lang, baka pangabayatan kayo ha. Teka lang, baka pangabayatan kayo ha. Ayusin mo na bakit kayo. Hindi, kaibigan kami. Halika na bago pa lumubog yung bangka mo. Papangalan mo muna. Hanap din ako ng kanunang kakailan sa Magicland. Si Mama Mandalagan, supremong babaylan ng Magicland. Tagahilom, tagamasit, tagapayo. Kausap, nagmagsipurang tulungan kayong dalawa reunion si Ika. Dalawang bigay utos para sa inyo. Ikaw, Bismail, ni Boy? Eh, ba't di ka nag-ismail? Masyadong mabilis ang pag-level up ng mga bata. Alisto ka para hindi sila makataas. ka ng paraan para tigilan sila. O papupuntahin ko dyan si Elden. Alam mo lang gagawin mo. porkit flower, malambot agad. Basta ako si Flower Ranger ngayong gabi, walang basagan ng trip. Hi, ako si Mara. Di ako kasing ganun nyo. Nadami lang ako dahil kapatid ako ni Warner Beast. bitaw mo nata. Mga best friend, okay lang kayo? Andito lang pala kayo. So, paano na tayo ngayon? Paano tayo babalik? Anong gagawin natin, Smiley Boy? Boy lang. Ikaw si Kit, no? Ako si Mara. Ikaw si Flower Ranger. Pat. Pat na lang. So, paano, boy? Ito nga, ari ko ng alatala. Oo nga, no. Hindi ako sure pero mukhang nasa game na tayo. At para makausad tayo, kailangan natin mag-level up. At para makapag-level up, kailangan natin umabante. So paano? Sigurado ka ba? Hindi. Pero may sakit si mama. Kailangan ko subukan. Lahat tayo kailangan bumalik. Walang atrasan. Ang ibig sabihin ng abante, susugod tayo para maka-level up. Mula ngayon, kung lalakad tayo, dapat magkakasabay tayo. Adventurers Reception. Ah. Sino ba kayo? Hindi kami taga rito. Princess Dia, tagumpay ka! Dumating na ang mga tagapagligtas nating daw. OMG! Ikaw nga si Princess Dia! Kayo? Wala na tayong pag-asa. Kala ko mga madirigma ang darating. Pero mga gusgusing bata lang pala. Teka, teka. Wait, wait, wait. Ate Princess Dia, can you explain po, ano po ba talaga ang nangyari? Magic na, ba talaga to? If so, we really need to go home. Pasensya na, Ineng. Pero mukhang hindi na kayo makakaalis dito. Si Mogrodoor na ang may hawak sa lahat ng lagusan pa uwi sa inyo. Kung di matatalo si Mogrodoor, hindi na kayo makakaalis dito habang buhay. Habang buhay? At in, wala na! Magsipaglikasan na kayo! Hindi na tayo lalaban. Ang problemahin na lang natin ay kung saan tayo magtatago para hindi tayo matunton ni Mugrodoor. Hindi na kami makakabalik? Habang buhay? Princess Tia, ibibigay pa ba namin ang mga sagisag sa kanila? Ibigay mo. Pero wala naming gamit yan. Hindi naman gagana yan kung hindi mga mandirigma ang gagamit. Yan ang inyong pabuya. dahil napagtagumpayan niyo ang Christmas Challenge. Mabubuhay lamang ang inyong mga kapangyarihan kapag pinagsanib ang inyong mga kabal. Oh. dahon ng paghinom Bato ng mandirigma Kabal ng pagtitiis Batong dragon Ito ang inyong mga kapangyarihan Narito na po sila. Ah, Lakay Baldo, sa wakas, hayop ka matanda ka. Ikaw palang pasimuno ng rebelyon laban sa akin. Maawa ka naman <laughs> sa anak ko, Apo. Hindi ka naman ang tunay na hari dito eh. Pinatay mo lang yung tunay na hari wala kang karapatang maghari-harian dito sa bayan na ito. Mabulok ka sana sa impyerno, pati na ang maitimong budhe. Nakuha ng pangalan na. Flying Dragon. Boy Baklawa. Kit Kanlaon. Patpatag. Mara-mara-para. Kayo nga ang nakita ko sa aking panaginip. Kayo nga ang tutulong sa amin. <laughs> Mamandala. Mamandalo yung. Mamandala. Alam kong nahabaan ka sa pangalan ko. May tanong ka? Ibig pong sabihin, hindi aksidenteng nandito ako. Kasi po, pinitik ko lang po yung puno yun sa mga loong bata sa amin. Hindi ako si Flower Ranger. Bagay lang po talaga sa akin kahit anong suotin ko. Nasa pagdala po kasi yan. <laughs> Wala nang gaganda pa sa buhay kung hindi ang pagdating ng hindi inaasahan. Ikaw ang talagang natagda. Ikaw rin, Maran. At ikaw rin, Kit. Lalo ka na, boy. Apat kayong mga batang espesyal. Makinig kayong mabuti. Ito ang inyong misyon. Hanapin ninyo ang inyong mga kapangyarihan at gamitin ang mga ito para iligtas ang Magic Land mamamandalagan? Di ba natin sila tutulungan? Hindi. Hindi dapat malaman ni Mogrodor na nagsimula na ang muling laban. Magtiwala ka. Ito na ang ating huling pag-asa. Pero bakit mga bata ang kailangan kumalaban kay Mogrodor? Dahil kailangang dalisay ang puso ng mga haharap sa kanya. Nagtitiwala naman ako sa'yo. Kung may babalik ko lang ang kahapon. Kahit buong buhay ko ay eh, aalay ko mailigtas ko lamang ang mahal mong amang hari at ang kanyang reyna. Ang kawawa akong kapatid. Magpapayad siya. Magbabayad siya. Sisiguruhin ko yan. Samantala, tuloy ang una nating plano. Ako na ang bahala sa mga bata. Kailangan mapagtagumpayan nila ang kanilang misyon ang buhayin ang mga sinaunang Diyos ng Magic Land na kayang tumapat sa kapangyarihan ni Mogrodoor. Ang una nilang misyon, tulungan si Patpatag na hanapin ang kuweba ng Pawi. Naroon ang baluting sa kisag ng kanyang tibay sa kabila ng mabigat na kastigo. kasing ganda. Corul, Fishing Village, Ruler, Pawi, Turtle God of the Ocean. Primary livelihood, fishing. Inhabitants, humans, Parang sinukoy. Ano kaya nangyari sa mga tao? Baka kinain na. Kung nangangain yan, sana kinain na tayo. Malay mo, busog lang. Tropa, tumingin ka sa bunganga ako. Pawi. Pa. A. Wa. I. Pawi. akin. Anong ginagawa niyo dito? Pumunta po kami ng kurun para hanapin ang kwento ng pawi. Ipapahamak niyo ang buong tribo namin. Ganun ba ka-importante sa inyo ang pawi? Papatayin niyo kaming lahat para sa isang lugar na gawa-gawa lamang? Tulog! Taglolo! magkikintusin-tusin wala Lola, pwede nyo na paglaruan. Siguraduhin nyo lang na hindi ako makakabangon, ha? may dragon dito. Nasaan sila? Umalis na. Wala palang sinabi yung mga isdang yun. Para umunas na muntok. Inantok tuloy ako. Ang sarap nga ng tulog mo eh. Ano nga ito pag ganito? Ay, ano? Anong ayos lang po kayo? Ayos lang. Ito alam ninyo yung mga pinakas na yan, hindi dapat pinapatulan yan, dapat pinagpapaumanina na yan. Eh, ikaw na, ba't ka naman ang paglupit? Sanayan lang po yung labanan. Ayos lang po ako, lol, lolo. The green. Hindi lolo, the green, ha? Oh, kaya nga, masarap yan. Ito, alam nyo, limang taon nang pumalaot si Ira. Isang beses isang taon. Nagpupunta siya doon sa kuweba ng Amang Pawi. Kuweba ng Pawi? Pwede niyo po ba ituro sa amin ang daan papuntang Kuweba ng Pawi? Daan? Papunta sa Kuweba ng Pawi? Opo. O, oh, kayong dalawa, ingatan niyo to, ha? O, oh, kayo, pinsan niyo! Dali! Mula oh, sa dalampasigan ng ilog kuron, hanggang sa marating ninyo, ang lawag at pawit, isang maliit na lawak. Mula sa lawagat, makakarinig kayo ng awit ng isang sirena sa kuweba ng pawit. Nasaan na tayo ngayon? Nasaan na yung mga sirena? Nakinig tayo sa isang baliw. Sinong baliw? Oh my God! May sino ka? Sirena ka ba, Miss Beautiful? Ako si Ira. Anong ginagawa niya rito? Ikaw yung apo ni... Kanina pa ako kanta ng kanta malakas na lang ako. Hindi niya ako pinapansin. Gusto bang makarating sa kuweba na pauwi o hindi? Siyempre gusto. Eh, dito muna na kayo sa tubig. Teka, bakit? Talon! Uh! Ah! Papunta na sila sa kuweba ng pauwi. nagtirang alaala ni Haring Pawi, ang baluti ng katibayan. Yari ito mula sa talukab ni Pawi. Tinatawag ka ni Haring Pawi! Laki ng ngiti ah. Parang nakapila sa libreng pagkain. Harsh! Ikaw ang pinili. Sige na, kunin mo na ang baluti at ibalik ang kapayapaan sa buong koron. Teka lang, Drox. Parang ang kunat. Anong makunat? Parang hirap. Ah. Kung ikaw nga ang pinili, hindi dapat ganyan kahirap tanggalin yan. Mali si Mama Magdaluyong. Hindi ako narapat dito. Kaya mo yan, Pat! Tibay at lakas ng loob. Sa lahat ng kadalisayan at kahulugan ito, ay uusbong lamang kapag ang makikinabang ay walang kalaban-laban. Ang iyong lakas ay nasa kakayahan mong lumaban sa lahat ng sakit at parusa. Pagkatapos ng pagtitiis, abutin mo ang ginhawa. Sana'y makita mo ang iyong baluti ng lakas loob. natin kung nasa ng templo ng ibig-ibig. Hindi naman pala eh. eh ibig pumunta na tayo sa ibig-ibig. Ha? Masimuloyin pa talaga natin yung malayo. I can't wait to find out kung ano magiging powers ko. Tama na! Kailangan ikanlaon ng maso ng tapang. Ayudangan siya sa kanyang paglalakbay. Patungo idik-idik aming mabrodo. Magbisita kayo. Nahanap na sa turok ang hiyas ng balanse. Diyos namin, Bogrador. banda galing? Uy, tawad. Bakit? Ba't nandito ka? Mag-isa ka lang? Nasaan ang nanay mo? Margaret! Ano ka ba namang bata ka? Kung saan-saan ka nagsususuot? Ang layo-layo na nang naabot mo. Pagpasensya niya na si Margaret. Nung umalis kasi yung mga pinaka sa koron, kayo ang una niyang hinanap. Pasensya na kayo sa amin. Kailangan na namin umalis. Malayo pa yung lalakarin namin. Kung dadiretsuhin niyo lang to, matutumbok na ng labas ng gubat. At ikaw? Teka, gusto ka nang ba kayong Eh kasi hindi naman tayo pumunta dito para magligawan. Lumayas ka naman! ang pangkat habang nasa magkahiwalay na landas. Naway magtagpo-tagpo sila bago maging huli ang lahat. Ayaw naman tayo hiwalay sa kanila. Wow, halos nandun na tayo eh. Ngayon ka pa maduduwag. Halos? Sure ka? Konti na lang? Hindi. Ano ang kailangan gawin ko ba? Kumano ba? Tara, magtanong tayo sa kanila. Apat ako. Eh, ikaw nga yung nag-ulit dito tayo eh. Ano ba naman? Ano ni Mama? Kakainin kaya nila tayo? Sana hindi. Sana vegetarian din sila. Tawag nga sa kanila ng iba, vegan. At mo yan? Yan sa Ilocos. Kasi po, pwede pong magtanong? Ito si Kuya. Baka naman iba yung salita nila. Sama, sagot ka na lawang. Kayo, ah, bugta, ah, itik-itik. Tagalog talaga? Ano, ano, ano, ano, ano, ka? Kunting Tagalog lang daw. OMG, no! Oh, serious ka ba? Ayo, tama mo lang. Hanap ni Mara Mara para ang dahong susi sa pulseros ng pagkakasundo ng mga magkatunggali. Naway pala rin siya. Telatoryo. Kinaharap ko po talbos ng gintong ni Haro. Talbos ng gintong ni Haro? Baka pwede mo po kung tumulungan. Nandito ka ba? Makikiusap. Ang galang. Ay, pareho lang kayong mga tao. Ligar! Ah, Uy, kapapalain yan! Timpay mo rin ha! Sumulti ka lang, Ligar. Ngayon ang huling pagtutuos. Anong kala mo sa akin? Hindi po ako sa isang sugat ang mga aso! Mas bigit ka na nakamatayan! Nagkakamo ka pa rin! Papahili! Malinaw po ba sa inyo kung bakit kayo nagpapatayan? Ang dahilan kung bakit nyo pinamumuhian ang isa't isa? Hindi ba? Ang pag-iwas sa labanan ay isa ring uri ng tagumpay? Kung may liwanag sa kaluluwa, may kagandahan ng isang nilalang. At kapag may kagandahan ng isang nilalang, may pagkakasundo sa tahanan. Kapag may pagkakasundo sa tahanan, magkakaroon ng kaayusan sa buong bayan at kung may kaayusan sa buong bayan. Mananaig ang kapayapaan sa buong mundo. Ano bang gawin ko anong pinunta ko rito? Ang talbos ng gintong yaro! Malasakit at pakikiramay. Ang tunay na pagmamahal malugang naghihintay dumapo sa mga nag-iisa. Ang wika ng puso ang tanging wikang naunawaan ng kahit na sinong tao. Dahil labis na payapa ang iyong katawan, ang kakayahan mo'y ang makiramay. At dahil sa iyong walang pagkatuyong balo ng malasakit, Magagamot mo ang bigati ng iba. Mara-mara-para. Tingin ko'y makukuha mo ang iyong pulseras ng kapayapaan. Palagi mong kasama. Sinabi daw sa kanya ni Mama Mandalagan yung tungkol sa mga tagapagligtas. Tagapagligtas? Oo, tagapagligtas. Tayo yun. At ito pa. Kaya sabik na sabik na raw sila sa pagdating natin. Yun daw yung budget para mag-alsa at makatakas sa mga preso. para sa'yo. Ano, okay lang si Namara? Oo eh. sa'yo. pagkakapanday-panday. Ang tunay na katapangan ay nasusukat sa tindi ng pagnanais sa dagat ng pagdududa. Ang gantinan ay namamangka sa gitna ng kapangahasan at karuwagan ang iyong katatagan ang magpapalaya sa mga naapi. Palaring ka sana kit kanlaon at mapasayo ang maso ng katapangan. Ah! sorry, Kit. Ang tapang mo. Ikaw na yata ang pinakamatapang na nakilala ko. Thanks. Kanate. Pat, bilib ako sa'yo, alam mo. Lahat ng gulpi sinasalo mo. Kahit yung para sa amin. Salamat, ha? Kaya ikaw din. Mga inutil! Mga pubwit lang. Hindi nyo pa mahuli-huli. Sayang ang pinapalamon ko sa inyo rito. Walang gagalaw. Nararamdaman na sa loob ko ang buot, galit at kalungkutan. Sandali na lang at mapapasa akin ang buong Magic Land sandali na lang at mapapasa akin ang buong mundo. Pagamat buo na ang pangkat, pasan ni Boy Bakunawa sa kanyang balikat ang pinakamabigat na misyon sa lahat ang mapasa kanya ang espada ng katapatan. Pero wait lang. Tingnan mo to. lang yung mga tao. Si Mama. Kayo. Yung kakayaan kong ligtas sa ibang tao. Malapit na tayo sa final mission natin. Malapit mo na makuha yung powers mo. Oo nga, pero sapat kaya yun? Sapat ba yung kapangyarihan ko? Sapat na ba ako? pag suot yan. Pero, nadamayan ka naman yan sa lahat ng problema. Ayan po sikit kang laon. Sungit yan. Pero hindi ka naman yan kumanan sa ere. Si Mara. Mara, Mara, para. <laughs> Kaya niya po magpagaling ng mga sugat. Oo, Dr. Buya. Kasama mo na mga kaibigan mo, sina Pawi, Usasa at Idik-Idik. Saan ka mo? <laughs> eh di sa piano. <laughs> Juan! Buksin ako nawa! At sino ka naman, ha? Boy mo ako Ano ba problema mo? <laughs> Bulilit pero matapang, ha? Yeah. di nikarantino ko. <laughs> sorry sa'yo. Ikaw? Bakit po? Dahil iiwan na kita. Dahil mamamatay na ako. Hindi mo naman kagustuhan mamatay ako, di ba? Po? Tanagin mo ang puso mo. Ikaw bang may kasalanan kung bakit ako mamatay? No! Hmm? mo siya, ikaw mali ka ng binuho ko. puso. Oo. Oh, teka. Naiintindihan ko ang mga luha mo, Boy Bakunawa. Maging ang dalamong hinagpis sa dibdib. Kung ang tunay na kapangyarihan ay ang nilalaman ng puso, ang puso mo, boy, ay punong-puno ng pagmamahal. Magic Land, laban kay Mugro doon. Gamit ang pinakamagaling nating armas kontra sa kasamaan. Ang puso mong tapat. Mapasayo ang espada ng katapatan. bisa. Tapos ang ating paghihintay. Bangon na mga kampon! Ito na ang ating pinakahihintay. Ang gabi ng paghuhukom. Mm, mm, mm. Sunodin ang mga patakan! Eh, eh, eh. Akala nyo kung sino kayo mga siga? Tapos kayo ngayon. <laughs> Anak Ha? Sige! na na kami rito eh. Tamang-tama. Inip na inip na ako tapusin ka. Grabe ang angas nun. Natalo nga natin si Mogro Pero hindi naman natin nabalik ang niyas kay Bakunawa. Ibig sabihin, bigo tayo? Kung hindi natin nabalik ang niyas kay Bakunawa, walang magbabago. Hindi natin natupad ang ating misyon. Diyos niyo kami kay Mugrudoor. Salamat sa iyo at sa iyong pangkat, mayroon na tayong bagong reyna. Boy, ibinibigay ko sa iyo ang karangalang iputong sa kanya ang korona. panawagan. Patawarin niyo ako at nag-alinlangan ako sa inyong kakayahan. Salamat po. Napakalaki po pala ng mundo. Ang dami pa namin dapat matutunan. Salamat po talaga. Gusto ko lang ibalik ang saya sa puso ko. At sa puso ng lahat ng mga mamamayan ng Magic Land. Habang buhay naming tatanungin utang na loob ito sa inyo. Bilang pabuya ibabalik namin kayo sa inyong mundo sa mismong araw na tumalog kayo sa portal. December 24? December 24 pa rin? Wow! Ibig sabihin makakahabol pa tayo sa Noche Buena! Oo nga, makapag-celebrate pa kayo. Sama ka sa akin. Akong bahala sa'yo. Sa amin rin, pwede. Grabe. Salamat, Mara, Kitboy. boy. Pero wala nang babalikan sa mundo natin. Mas gusto ko dito. Mama Mandalagan, pwede po kayong dito na lang ako. Ayoko na po matulog sa kali. Bakit hindi? Tiyak na matutuwa ang mga taga magic Land kapag nalaman nilang gustong manatili rito ng isa sa apat na matatapang na mandirigmang nagligtas sa amin. So, ganun na lang yun? Hindi na tayo magkita? Heather, masyado pa kayong bata para mahirapang mag-move Hayaan mo na sila, hayaan mo na sila. Malay mo magawa mo ng paraan. Magic lang nga eh. Kahit ano posible. Magic na, di ba? <laughs> Salamat, Warrior Beast, Mara, Flower Ranger at Smiley Boy. na wa ang inyong paglalakbay Yan naman gusto ko eh. Yung kasama kami tapos. Oh, oh. Daddy. Oh, ba? Daddy. Daddy. naman ako sa'yo, Mama. Yung tapang, lakas at tiwala. So, ang tanging wish ko lang po sa inyo, na sana lagi niyo pong gawin ang parating paalala niyo sa akin. To smile always, kasi it makes the problems go away. tanda ng pagmamahal. Ang magmahal ay tanda ng kinintuang puso. nagustuhan nyo mga video na ina-upload ko, please paki-support na lang po, like, share, subscribe at paki-click na rin po yung notification bell para ma-updated po kayo sa mga bago kong video na i-upload. iMovies Credfi. Mabuhay po kayong lahat maraming salamat po.